Yeah, yeah, yeah. Ay, Dios mío, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que no me llama? No sé, no sé, no sé si fuera luna dando no me palo. Es que no soy yo, necesito como el gato Niña, no me oigo, niño, niño mugo más. Es que eso muy no dando no, Niña, no me oigo, digo, mando. Es que soy muy bailando, dando. Yeah. La música, nomás no buscando para que música un un daño, mueve. Hay que obedecer la música mal es que hoy quiero beber mi placer va pegar. La música nomás, la música normal, es que hoy quiero beber digo, digo, mungo malo. Es que solo malaina no nano mungo malo. No a no me ungo ningo malo. Oh, oh, oh. Es que eso me la no malo.